अनि आजको यो भिडियोमा चाहिँ म जापानमा ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्न लागि कसरी हामीले कसरी निकाल्यो भन्ने कुराहरू भन्न चाहन्छु अनि सजिलो वेहरू पनि म तपाईँहरूलाई हल्को बताउँछु होइन मैले पनि ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेको त्यो गासिगु नै गएर दुई हप्ताभित्र निकालेको भयो उहाँले पनि दुई हप्तामा गासिकु गएर निकाल्यो होइन तिमीले ड्राइभिङ लाइसेन्स कसरी निकाल्यो मैले गासिकु गएर गासिकु कस्तो गासिगु गासिगु जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ यसो गासिगु भनेको मेन तिम्रो भनेको फर्मालिटीहरू पुरा गरेर सकेसम्म तिमीलाई दुई हप्ताभित्र लाइसेन्स निकाल्नु भनेर अहिले दिन्छ लाइसेन्स निकाल्नलाई दुइटा हो एउटा खाइ कि त गासिगु होइन खाइ चाहिँ अब आफ्नो के भयो आफ्नो झिकान एकदम मेन्टेन गरेर जानु मिल्छ होइन घरको नजिकमा भएको त्यो सिजुमा तर अलिक एक्सपेन्सिभ हुन्छ अलिक एक्सपेन्सिभ हुन्छ अनि टाइम पनि लङ टाइम लाग्छ अनि घाँसीको चाहिँ त्यही हो तिम्रो टु मन्थ्स टु विक्स पिरियड हुन्छ टु विक पिरियडभित्र तिमीले दब्बाएर एकदम धेरै टाइम लिएर पढ्न जस्ट फोकस मात्रै हो पढ्ने ड्राइभिङ पढ्ने ड्राइभिङ अनि निस्किएर मलाई अनि अर्को एउटा चाहिँ के हुन्छ भने जब नेपाली नेपालमै नेपाली लाइसेन्स भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ के किरिखायो भन्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ त्यति धेरै गासुकहरू जानु पर्दैन एक्जामहरू पास गरेर अनि ट्रायल पास गर्नुपर्छ भन्छ तर मैले गरेको छैन त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरू इनकेस तपाईँहरूसँग लाइसेन्स छ भने सिधै लाइसेन्स लगेर अनि मेन्क्यो सेन्टर गएर चाहिँ सोध्नु होला अनि अर्को चाहिँ के छ भने खायोइ भन्ने हुन्छ खायोई भनेको चाहिँ आफ्नो घरको वरिपरि भएको आफैले काम गर्दै अनि आफूलाई आफ्नो फ्री टाइममा यो योग गरेर जानुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ टाइम पनि लाग्छ अनि पैसा पनि धेरै लाग्छ अनि घाँसिकुमा चाहिँ सर्ट टाइममा छिटो दुई हप्ताभित्र आफ्नो पढाइ दुई हप्ताभित्र जोस् ड्राइभिङ सिक्ने अनि त्यहाँ इक्जाम पनि त्यही दिने हो अनि लास्ट फाइनल इक्जाम मात्रै मेन सेन्टरमा गएर दियो भने तपाईँको लाइसेन्स आउँछ आज त्यो ड्राइभिङ लाइसेन्स गास्युको चाहिँ कसरी यो याको गर्ने कसरी खोज्ने भन्ने कुरा पनि म यहाँतिर बताउन चाहन्छु युट्युबमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई लाइभ कल गरेर यस्तो यस्तो गरेर सोध्नुपर्छ भनेर अहिले म यहाँ फोनमा कल गरेर तपाईँलाई देखाउनु गइरहेको छु त्यसको लागि चाहिँ मलाई क्यामरामा साथ दिँदै हुनुहुन्छ पासाङले ल म के अरे गास्युको मेङ्क्योको लागि एउटा फोन गर्छु होइन हाम्रो जस्तै अब जै अब नयाँ नयाँ मान्छेहरू गास गास्युको मेङ्क्यो घाँसीको जानु मन तर कसरी जाने कसरी खोज्ने भन्ने कुरा थाहा छैन भने चाहिँ उहाँहरूको लागि होइन के अरे अब पहिला पहिला भने चाहिँ जापानिज भाषा नजानेर गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ अहिले इङ्ग्लिसमा पनि पुरा ल्याएर सपोर्ट गर्नेहरू के अरे त्यो के भन्छ कल सेन्टरहरू टन्नै हुन्छ होइन त्यो मेङ्के सेन्टरको पनि कल सेन्टरहरू टन्नै हुन्छ त्यही कारणले अब जापानिज नजाने मान्छेहरूले पनि इङ्ग्लिसमा बोल्नेहरू हुन्छ भने इङ्ग्लिसमा मजाले आजकल त अब नेपालीहरू पनि टन्नै छ नेपाली बोल्ने मान्छेहरू पनि टन्नै छ है गर्नेछ त आजको चाहिँ यो भिडियो चाहिँ मेन जापानिजमा कसरी बोलेर यो गर्ने भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु अहिले तपाईँहरू सुरुमा डाइरेक्ट गुगलमा जानुहोस् गुगलमा गएर यहाँतिर घाँस्युको मेङ्क्यो भनेर सर्च गर्नुहोस् घाँस्युको मेङ्क्यो भनेर यहाँ आएको छ <clears throat> यसो हेरेर आउँदाखेरि यहाँ नै आउँछ होइन यो भित्र भएको कुनै पनि तपाईँहरूलाई यहाँ फोन नम्बर आउँछ त्यो फोन नम्बर भनेको कल सेन्टरको फोन नम्बर रहेको छ कल सेन्टरको फोन नम्बर यहाँतिर एउटा फोन नम्बर आएको छ म यो फोन नम्बरमा यहाँ फोन गर्छु है त यसलाई एकचोटि हेर्छु होइन जुन पनि एउटा कुनै माथि आएको लिङ्कलाई क्लिक गरेर हेर्नुहोस् होइन त्यहाँ लिङ्कमा कि क्लिक गर्नु पऱ्यो भने गऱ्यो भने कल सेन्टरहरूको हुन्छ लगभग अनि यहाँ देङवा भन्ने छ देङवा भन्ने ठाउँमा क्लिक गऱ्यो भने डाइरेक्ट फोन नम्बर आउँछ म यहाँ लाइभ फोन गरेर सोध्छु होइन कस्तो कस्तो के के सोध्नुपर्छ भनेर मसी मसीあすいません、えーと、と合宿免許のために教習所を探してるんですが、はい、えーと、と Google で検索したらこちらのサイト出てきてあの電話させていただきました。 えっ、ー、と一人とあの友達もいるんですがそのグループで入校するとき割引とかございますかえっ、ー、とマニュアルで、えーと、千葉県ですねあの住んでるのは千葉県なんですがあの、はい、安いところに行きたくてあのあちなみにそちらの教習所って1箇所のみですかそれとも全国にありますか東北でしたら場所とあと料金とかどのようになりますか十五万はい はい、あ朝食の方はあの現金で現金払いですね。はいはい。あとですね、そちらまであの行く時のその交通費とかはあの、はい、ございます。あ、かしこまりました。えっと、あオートマでしたらいくらになるんですかね。23万。えー、っとそちらは、あの3人で一緒に入学するということで安くなっているプランですかそれともあの1人でも同じような料金ですか है है ああはいかしこまりましたまたあのご連絡させていただきますはいよろしくお願いいたしますはいありがとうございます、失礼しますあमैले भर्खरै रेन्डममा होइन मैले यहाँ ठक्कै गुगलमा सर्च गरेर अनि जुन चाहिँ जुन साइड चाहिँ एकदम माथि आएको थियो त्यही साइडमा मैले क्लिक गरेर फोन नम्बरमा कल गरेको तपाईँहरू पनि यसरी खोज्न सक्नुहुन्छ अनि यदि एउटा चित्त बुझेन भने त्यो पछि अब सेकेन्ड थर्ड गर्दै चेक चेक गर्नु होला अनि म आफैले फोन गरेको चाहिँ एउटा बिग लाइसेन्स भन्ने के अरे कम्पनीको साइतामामा भएको क्योसु जोम गएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ मैले मैले जाँदाखेरि चाहिँ के कस्तो थियो भने दुईजना गएको थिएँ दुईजना जाँदाखेरि अलिकति वरिपि भएको थियो प्लस स्टुडेन्ट थियो स्टुडेन्ट भएको थियो त्यसमा पनि अलिकति वरिपि भएको थियो अनि जुनी गाजुमा छिरेर इची गाजुमा सकिएको कारण गर्दाखेरि त्यो बिचमा ओसो गाजु भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति वरिबिकी भएको थियो गर्दाखेरि लगभग मैले मान्युअलमा बाइस मान जतिमा निकालेको थियो यदि तपाईँहरू पनि होइन लाइसेन्स निकाल्न चाहनुहुन्छ भने यसै गरी गुगलमा सर्च गरेर ऱ्यान्डमली आफैले फोन गर्नुहोस् गरी गरी फोन गरेर सोधिहेर्नु ल जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो त्यति धेरै कुराहरू थाहा हुँदै जान्छ यदि भन्दै आजको भिडियो भएर यहाँ छुट्टी हुन चाहन्छु बाई बाई